ده ملوش لازمه اطلاقا اولا في حاجه كان اسمها الصناديق الخاصه اتكلموا عليها راحت فين الصناديق الخاصه عماله راحت فين سمعنا عنها الكلام بعد كده اختفى في موارد في البلد بيجيب فلوس يا منجم السكري بتاع الذهب فين فين حاجات ياما في موارد داخل البلد الاراضي اللي استولى عليها الجماعه اللي هم في الحزب الوطني السابق والرموز الفساد السابقه الاراضي دي ليه سابق والمحاكمات ليه لا تعجل فين القضاء انتوا ليه صابرين على الناس دي الناس دي تتأمم الأموال دي أموال شعب في قرارات ثوريه لازم تطلع رد الاموال للشعب واعمل بيها نهضه البلد مليانه فلوس احنا مش محتاجين قرض